Guardión, señora San José, bienvenidos los trabajadores de productos tubulares, que ojalá no tuvierais que estar aquí, pero que desde luego nosotros nos alegramos de que estéis aquí defendiendo vuestros puestos de trabajo con esa determinación que estáis demostrando. Determinación que yo creo que le van a exigir a este Gobierno y también, en concreto, a su departamento, señora San José. Recientemente hemos conocido que la empresa Productos Tubulares eh, pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración triple de despido colectivo, modificación sustancial de condiciones de trabajo e inaplicación de convenio con el colectivo con el que pretende eliminar puestos de trabajo y empeorar condiciones de trabajo. Hace un tiempo que los sindicatos del grupo tuvo Reunidos, con plantas en Amurrio y Trápaga, venían denunciando la destrucción de empleo en plantas productivas tanto de personas eventuales como de subcontratas, así como de las intenciones de la dirección de acometer algún tipo de reestructuración laboral. La política laboral del grupo ha sido denunciada sistemáticamente por los sindicatos en los últimos años, algo que entendemos ustedes conocen o deberían conocer, y existe riesgo de que las medidas de reestructuración que se planteen se extiendan también a Murrio. Estamos hablando de más de 1.500 trabajadores y trabajadoras, más todo el empleo indirecto e inducido en riesgo. Inspección de Trabajo y su departamento deberían, en nuestra opinión, jugar un papel en defensa de los derechos de los trabajadores. Pero la verdad es que en este momento no sabemos qué papel están eh, jugando ustedes. El pasado mes de enero les realizamos una pregunta para su respuesta por escrito sobre el seguimiento que han realizado ustedes a esta cuestión y no nos han respondido nada, hasta el punto de que la mesa ha aceptado un recurso de amparo para que ustedes nos respondan. Por eso hoy tenemos que insistir y preguntarle de manera genérica pero directa si ustedes, como otras veces le hemos interpelado desde nuestro grupo en otros conflictos, se van a poner del lado de los trabajadores y van a tener una actitud fuertemente activa en la defensa de los derechos de los trabajadores. Señoría, eh, hace usted referencia a la opción que ha tomado el Grupo Tuvo Reunidos por un proceso de reestructuración laboral y ha descrito con precisión en qué puede consistir. Debo indicar que a día de hoy no se ha presentado ante ningún organismo dependiente del Departamento de Trabajo y Justicia comunicación alguna a este respecto, por lo que a efectos administrativos no se ha producido ningún hecho que permita el inicio del ejercicio de las competencias que tiene el departamento que dirijo. No obstante lo anterior, somos conocedores de la situación que atraviesa la empresa y de las denuncias públicas de los trabajadores, por lo que compartimos nuestra preocupación por el futuro del grupo, tubos reunidos y por productos tubulares. La adopción de medidas de regulación de empleo por parte de las empresas, ya sean de reducción de jornada, de suspensión temporal del contrato o de extinción de las relaciones laborales, exigen el seguimiento de un determinado procedimiento en el que interviene la autoridad laboral. La autoridad laboral es la garante del cumplimiento de todos los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, lo mismo que la modificación sustancial de condiciones de trabajo y la inaplicación del, convenio colectivo. Si traigo a colación la legislación laboral vigente, es para recordar, tal y como he hecho en otras ocasiones, que la reforma laboral realizada por el Gobierno del Partido Popular eliminó y lapidó una gran parte de las competencias que hasta entonces correspondían a la autoridad laboral, en materia tan importante como, los expedientes que los expedientes de regulación de empleo sean de suspensión o de extinción. Es necesario que se se derogue, la reforma laboral porque rompe el equilibrio necesario que debe existir en la regulación de las relaciones laborales. Existe un claro desequilibrio en la negociación colectiva que afecta a los seres, a la modificación de las condiciones laborales y a muchas cosas más. No interprete, señor Hernández, que en este Gobierno eh, o que este Gobierno no actuará ante lo que nos pueda presentar el Grupo Tuvo Reunidos. Le aseguro que no haremos dejación de las competencias que desde el Departamento de Trabajo y Justicia tenemos en estas materias. No interpreto, señora San José, Precisamente les pido que hagan eso. No es suficientemente con hacer un seguimiento, que es lo que usted nos ha dicho. Hay elementos suficientes en este momento sobre la mesa para que su departamento actúe y actúe con rotundidad. Suficientes elementos. Se están vulnerando los derechos de los trabajadores. Se están vulnerando bastantes derechos de los trabajadores. Se está vulnerando el derecho a la información. Se está vulnerando el derecho a la negociación. Son obligaciones de la empresa. La empresa ha puesto sobre la mesa que pretende hacer un proceso de reestructuración y les ha dejado plantados a los trabajadores en la puerta de un hotel el día que iban a empezar a hablar. Eso es una vulneración del derecho de información y del derecho de negociación y, por lo tanto, su departamento ya puede actuar. Se están vulnerando los derechos de huelga con servicios mínimos abusivos, como han denunciado los propios trabajadores en unas empresas que no, <clears throat> que no se encargan de eh, elementos eh, necesarios para la, comunidad. Por lo tanto, hay elementos suficientes para que ustedes actúen. Y además, la ley obliga a las partes a negociar de buena fe. Y es más que evidente que los gestores de esta empresa no están actuando de buena fe, de buena fe. Y por lo tanto ustedes ante eso ya pueden actuar. Hasta el punto que la empresa no está actuando de buena fe, que está actuando con una actitud chulesca que puede ser perseguida por ustedes perfectamente con arreglo a la legalidad. No se puede permitir que un presidente de la empresa salga a encararse con los trabajadores, como hemos visto todos en las imágenes, que estaban simplemente manifestándose en defensa de sus puestos de trabajo. Una persona que ocupa una responsabilidad así con subalternos, eso es una vulneración de derechos laborales muy, muy grave y que ustedes pueden actuar.